Quan jo era jove, bueno, formàvem part d'una generació, sobretot de noies, que ens vam emancipar molt d'hora, vam sortir de casa, ens agradava assumir riscos, bastant dinamisme, vam trencar moltes coses, hem treballat, hem estudiat, hem intentat viatjar, hem assimilat però també hem construït discurs, Ara sóc mare i formo part d'un grup de generació de mares amb fills i filles joves que bueno, són considerats molts cops mini en el sentit de que no treballen, no estudien i, ens, i estem en un model crec que únic d'èxit que el que prioritza és la, la productivitat, un èxit econòmic, estudiantil, professional. I, bueno, em, com a mare, crec que jo tinc un conflicte important com a grup de mares i pares eh, per intentar a la vegada acceptar, acceptar els nostres joves, els seus processos, les seves formes de resistència i de, de protesta, que pot ser, no, és, no és el dinamisme de la nostra època, sinó que és més la passivitat, i és difícil perquè tenim una societat que ens pressiona, una societat que ens assenyala i ens fa falta crear ponts, ens fa falta crear ponts i ens fa falta molta ajuda a tots i a totes. Soc la Núria i sóc la mare d'un jove que, de la nostra societat, del nostre entorn i del, del nostre moment.